dari persembahan package yang bermutu ia perubahan di sebalik pelaksanaan Boker Plus Kaizen Bring My Kata yang bertemakan zaman perunggu atau zaman gangsa dengan sisik gagang berkemasan hijau kehitaman ia bersama taklimat dari Boker dan sebatang Tox screw dengan mata T6 dan T8 di dalam beg berzip nylon. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, dan sejahtera. Pilihan di antara kedua bilah Boca Plus Kaizen Minimalist Flipper ya bergantung pada sisik gagang G10 dengan kelembutan kemasan setin yang anggun atau berdiri tegak dan segak ya dengan sisik canvas micarta dengan mata bilah yang berkemasan hitam mata bilah yang beruncing halus diperbuat daripada besi D2 dengan reka bentuk tulang belakang yang melurus dan membuncang bersama kukuran dedagu dan diasah rata buat menghiris dan memotong. Berat Boca Plus Kaizen Maikata 43.5 gram dan berat Boca Plus Kaizen G10 46.8 gram dengan tampang membujur 12.63 mm yang kepada 14.33 mm dan tampang melintang 9.93 mm yang kepada 10.15 mm. Ketebalan stok mata bilah yang menerus dari 1.93 mm kepada hujung mata bilah pada 0.67 mm dan di balik tajam mata bilah yang menebal pada 0.50 mm. Panjang bilah di dalam keadaan tertutup 10.5 cm dengan panjang keseluruhannya apabila mata bilah dibuka 18.5 cm. Persembahan Boca Plus Kaizen Green My Carter sangat menarik dengan tampang bilah yang ramping dan langsing. Pelapik stainless steel yang berkemasan antik perkasakan struktur kunci pelapik yang dilapisi dengan sisi kanvas micarta yang membundar yang membuat cengkaman yang padu dengan pengepit kocek berwarna hitam diikat tinggi untuk sisipan mendalam dan sesendal pangsi bersama laluan lubang tali pintal pada penunjang belakang. Kesemuanya membawa tema perunggu atau gangsa dan mata bilah memusat sedikit ke tepian pada bahagian balik bilah. Pelambung Boker Plus Kaizen Green Maikata yang tenggelam dan merendah yang menajam pada jengkal kukuran yang mencakar dan mengerik kulit jari telunjuk yang meninggalkan bekas keseran luka pada lembut hujung jari. Awasi kawan-kawan, jangan melambung mata bilah sehendaknya jika anda tidak mahu terluka. Ya hendaknya jengkal kukulan di amplas sedikit ya sebelum Pokoplas Kaizen Green kata mula digunakan. Aksi bilah yang licin bergerak di atas sangkar alas berbola dengan kekunci pelapik yang menahan paksi bilah sedalam 30% yang diperkasakan dengan pelapik yang berkerangka dengan tuas yang kuat. Ujian mengatuk atas meja yang menunjukkan tuas kekunci pelapik yang kuat yang menahan paksi mata bilah dari melantung atau memantul balik pada tangan semasa menekan dan menarik mata bilah yang memberi keyakinan semasa melakukan kerja-kerja memotong dengan genggaman yang lazim ya atau meluncur telunjuk pada mata bilah buat melapah dan juga bagi cengkaman yang berbaling. Dengan itu, terima kasih kerana menonton perbandingan di antara kedua bilah Boca Plus Kaizen, Minimalist Flipper dan kita jumpa lagi di video mingguan yang akan datang.